Abi karşıdan karşıya geçiyorlar ya. Güven. Oğlum karşıdan karşıya geçiyorlar. içinde bağırıyor kutunun içinde. <laughs> Abi sürüye bak ya çok komik. Tek tek geliyorlar ama baksana Suat. Nasıl biliyorlar yolu? Be, <laughs> çekil köpeğe çekil. bak köpeğe. Sivas Kangal işte. Cuma! Cuma! Cuma! Ay şuradan tek tek tek iniyorlar ya. Evet abi çok kan. Demin ambulans yol istedi ya. Tek sıra giriyorlar bir daha bir içeri. Oo köpek de var. Anam burasıymış. Burada kesiyorlar güven konukları. Abi çok komik ya. inişe baksana yolu Aa. nasıl biliyorlar ya. Bak bak. Sıkıştırıyorlar birbirini. Ana su içiyorlar orada. ha. <laughs> Su içip geliyorlar ya. Abi vuracak bak araba. Keçi de var arada. Keçi de var evet. Yalnız köpeklere bak. Biri üstte biri altta duruyor. İki Görüyor tane var orada. Tam çoban O, o çoban köpeği bunlar daha tıfıl bu. Daha tıfıl ama bize bakıyor. Bak. Bir şey Aa, insana bir şey yapma. baksana yarısı dışarıda. Amına kodum koyun. Amına kodum koyunun yanından hiç ben kalksa var ya. Taklaya gel. Cuma. Yatak yarısı dışarıda. Evet evet. O doğal seleksiyon için. <laughs> Salaklar atlasın aşağıya. Yalan karısı dışarıda. Oradan bakar mısınız diyorsun. Köpek bir şey yapmaz ya. Kurtlardan koruyor abi. O ne Hediye. <laughs> Onu birazdan yiyeceğiz galiba. Birazdan yiyeceğiz. Yavru mu o? Kuzu ya kuzu. Çıkarmaya çalışıyor. Demin kafayı çıkarmıştı geri soktu. Yok ya. <laughs> Onlar oradan daha dolaştılar. Abi çıkarmaya çalışıyor herhalde. Demi kafayı çıkardı geri koydu. Kim geri koydu? Köpek mi? Evet. Kafa dışarıdaydı bunun demeye. Burada mısın? Şeyimsiz sikince değil. Umurunda değil ya. Ama belki de tehdit oluşturmuyorum yani. Demin şunlar şuradan geldi. Son, köpek sonunda bekledi görüyor musun? Son şey gelene kadar. Demin Görüşme yolu, kadar yolu kaybettiler <laughs> geri geldi. Lan zor ya. Lan Herif nasıl inecek? Bu dört ayağı yok abi onlar gibi inemez ki. Senden inemeyiz orada. Bak. Demin kafayı çıkardı gördünüz mü? Ben seni yiyeceğiz zaten. Şu güzelliğe bak. Dereye bak dereye. Düşeriz ee, göle. Bak köpek en son geldi hakikaten. Hani Esas oğlan oradan geliyor ki. Ay. evet evet kuyruğu da şey. Siz diyordunuz ki nerede bakıyorsunuz bu hayvanlara? Adam altta bakıyormuş işte. Baksana şuradan geçiş var. Tuvaletler İşte tuvalet orada beraber. Bak bak çoban yanında o şey köpek de onun yanında bak. Hmm. Onlar işini halletti ya Kerim'in köpekler. Ha yolu kapatıyor. Çıkmasınlar diye ya? Sen de gitsene onların yanına ya. Şunu niye bırakmışlar? Yiyecek miyiz ya? Yeni doğan. Yiyecekler bunu ya muhtemelen. Ama yazık Ay, böyle olmaz ki. Göremedim. Tak tasmayı şuraya bağla. Niye kutunun içine koyuyorsun? Ama ya ağlıyor bu köpek de bize mi bakıyor? Sen git Yok onların ya. yanına biz de şuraya bakalım. Neyine baksın aç bak köpeği ona bir şey yaptı yok ki. Köpek güzel. Yok yok buna bir şey yapmadı. Köpek içine koydu sadece. Köpeğin bir şey yapacağı Yaladı yoksa. değil mi o şeyi? Ha içine açtı bir şeyler yaptı. Telkin yoluyla. Sakinleştirici. <laughs>